Dá um sim. Oi, gente! Hoje eu tô aqui. Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou com a minha amiga Yasmin. Oi. Vocês já conhecem ela, mas não pessoalmente, gente. Ela apareceu no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que é que eu deu trollando ela, mas eu trollei ela pelo telefone, então vocês não viram ela. E é a primeira vez que vocês estão vendo ela aqui, ó, pessoalmente, porque naquela vez eu só deixei a foto dela, gente. Gente, eu não sou pequena, não. Eu até é. sou pequena, mas é porque eu tô na cadeira. É, não, você não é pequena. É, é porque ela tá na cadeira, na menor do que a que eu tô, sabe? Gente? A minha é aquela de... não. É, <laughs> a minha é aquela de rodar, e aquela dele é normal. Mas enfim, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui com ela e ela ainda não sabe qual vai ser o vídeo. Hum. E vocês já sabem porque tá no título do vídeo. Eu não vou falar agora qual vídeo vai ser. Vamos lá, gente. Ela ainda não sabe o que que é. E vocês já sabem, né, gente? Então... Vamos lá, gente. Que maravilhoso. Só que não. Nem sei, ela nem sabe qual é, mas tudo bem. Sei sim. Robinson... Que? Por que tá escrito o nome cinema? <laughs> não é nada não, calma. tô com medo. Você vai me dar susto? Não! Gente, é, ela tá com vai, medo. Você vai me dar susto. <laughs> Vídeo errado, tudo bom, vídeo errado. E acho que você não quer ir não. Hum, calma, vira essa boca Por que que lá. você tá com, gravando a tela? Como vocês então, eu estou aqui pra A ah, Marina! Como vocês Aí, eles já Olha aí. Toma então por gente. Olha lá, Marinha. Gente, eu tô sentindo. Essa aqui é a Stephanie. Ana Gabriela. Para de falar, gente. Congelada. É porque a gente deixou congelada muito tempo. Tipo, mais 7 horas. Olha isso. pequena. Reagindo. Você já tava falando que você mandou ficar quieta. Ah, o que é que eu mandei atrás? Você é muito pequena, eu vi lá do dela. Você era pequenininha, né? Mas olha a Mariana. E você não foto? Não, depois. Ah, não, mas... Mesa, sofá, mesa, carro, cadeira, ovo.

vocês deixaram não. muito tempo no congelador. É, eu tô congelada, porque minha mãe comprou o chantilly errado, né? Que eles espumam. Era um de mole, que eu deixava na geladeira. Assim. Meu Deus, olha a minha cara. Ai, cara. Gente, eu ia postar Que nojo! É chantilly. Olha que nojento. Esses dias eu botei chantilly na salinha que nojento. vai ele não tá parecendo muito. Vamos botar de novo. Só o menino que tá no É, sobre esse Meu Deus do céu. Olha, tá vendo? Quem é agora é líquido? Mariana e é a Gabriela são minhas amigas. A Mariana é só amiga dela, né? A Mariana, a Ana Gabriela não é amiga dela, porque ela se Vai mesmo? Eu não tô nem aí, eu vou postar assim mesmo. Cara, <laughs> é muito engraçado. Ó. Eu disse olho. Vocês viram, gente? Em vez de dizer olho, eu disse olho. Olha, gente, é olho, tá, gente? aprenda é Mas mesmo assim, olha, eu disse, né? Meu Deus, olha a Mariana. Ai, meu Deus. Gente, uma é Mariana. Aqui tá com a cara toda branca que tá agora no vídeo aí é a Mariana. A outra que entrou botando um negocinho no pratinho é a Ana Gabriela, tá? Olha ela comendo. Você tá nojenta que eu tô com Sério? Meu Deus. Ah. Ela tá parecendo um monstro. Ela vai é comer. notebook. É por causa que é o barulho do notebook que ele fica fazendo esses barulhos quando tá coisado, sabe? Mas eu tô com nojo. Eu tô com nojo. Vocês vão entender, vocês estão entendendo. Ela tá entendendo. Cara, olha, olha como que elas vão passar em mim. Olha isso, mano. Olha isso, gente. Mano do céu, olha isso. Ah, não, não tá chorando. Eu tô com vergonha de você rir. Não tá chorando, tá gostando, tá rindo. Olha o cabelo. Tá parecendo um Smurf. Smurf branco a risada da pessoa.

viu? Só que elas, e, elas pai, não perceberam. Foi. Cadê a parede? foi, Mariana. Ela repetiu o parede. Era parede. Eu tinha errado, só que aí a Ana foi prestou atenção na Mariana. Dei bem, gente. Não, eu fui Eu não sabe. Tá bom. Cadeira, carro, sofá. A Mariana. Não, Gabriela. Tá pensando Atende o canal. Gente, eu esqueci de falar isso foi quando a gente era pequena, tá? Sério? Não acredito. Sei lá, né? Olha isso. Ai, eu vou tomar um pouco, vou tomar Sério? Ela come, come, come. Ai, meu Deus. Eu tava cega, gente. Eu tava cega, gente. A Mariana tá muito nojenta. Ai, a Mariana tá muito nojenta. Sério? Sacanagem com a minha cara. Olha gente, a parede. Ela não me não, era uma gente boa. Era? Não, ela era. É Pedra de chantilly de gelo? O que seria uma pedra de chantilly de gelo? Vai, vai! Ai, meu Deus! eu tô dando pra engraçado. queria muita coisa no é que isso aí é mais nojento. Minha cabeça ficou coçando. Olha isso. Olha! Essa blusa tá com cheiro desse chão até hoje, você acredita? Deixa aí, Ó, tá esperando, que legal, tá esperando. Tá Maria era muito fininha. É. Elas, é, elas, ó, é vou pausar aqui. Gente, elas não entenderam nada nessa hora que eu falei. Tá parecendo aquele bonequinho azul, mas a gente tá falando do Avatar. Eu falando do Avatar, quem não conhece o Avatar, vou deixar uma foto eu aqui. Eu conheço, né? É por causa que eu não sabia o nome do treco. <laughs> Aí eu falei, tá parecendo aquele negócio azul, por causa do nariz dela, gente. Aí falaram Smurf. É, vai, vai me falar que ela não tá parecendo o Avatar, gente. Tá muito legal. Aquele cara que faz é tipo... arrancou a parede pra sair. Tá Meu Deus! <laughs> Pra assustar mesmo. Pé daí, Ai, Ai, que doido, parece que tá é parecendo neve, sério. É neve. gente. Não, tá parecendo sorvete. rosa. A minha mãe chegou ali e falou assim pra gente, é... Cuidado pra não derrubar a mesa em cima de você. É. Eu perguntei pra ela que Tipo, eu podia brincar, fazer o que eu quisesse. Assim, balançar o celular, mas elas não podiam, né? Olha, olha isso, mano. Ai, meu Deus. Linda maravilhosa. Não, linda é maravilhosa você. Gente, eu vou ver se eu consigo a foto Eu vou ver se eu consigo botar a foto dele Olha aí. <laughs> Ai, ela tá tentando pegar do ar, velho. Aí, Mariana, sério, se você tivesse assistindo, você tinha muito fina. <laughs> É, você fica zona gente. <laughs> Morreu Daniel. Tá morrendo. É, é, é, é. 教我。 esqueci de falar pra vocês que esse vídeo foi pra comemorar as mil visualizações do canal. Mil? Hum. É tá comemorado aqui e a gente vai mostrar agora o estado que tá aqui. Ó, gente, agora eu vou mostrar. Ai, agora eu quero ver. Tô mais ansiosa pra ver isso. Vai, não, fala aí, gente, parece que mexer. Depois de 10 mil anos, Depois de 10 mil anos. Tentando desligar. Gente, olha meu cabelo como tá fazendo isso Deixa bastante logo, porque isso, filha. Filha, que isso? A gente Deixa muito like no vídeo, gente, nesse vídeo aqui, gente. Deixa muito like. Gente, agora eu vou mostrar o estado que ficou lá, que eu também gravei o vídeo do estado que ficou. Maravilhoso tira a saída aqui. Tá vendo? Não, está vendo? Ela tava escorregando, porque tava escorregadinha. Aquele negocinho branco, eu não sei se vocês estão vendo, é tudo chantilly. O chinelo dela, olha que doido. E ela tava com short branco. Né? Ué, é bom que não dá pra ver. Né? Nenhuma pessoa deve estar sujo por causa que eu acho bastante branquinho. Tchau, gente! Um beijão. Um beijão. Um beijão. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, gente. Essa foi a reação da minha amiga. Esse foi mais um vídeo pra mostrar pra, mostrar pra vocês esse vídeo, porque... Eu achei ele aqui, eu procurei muito quando a gente gravou, eu tinha perdido esse vídeo, não sei o que aconteceu. E aí eu tava funcionando o celular da minha mãe e achei. Funcionando. E achei esse e vídeo. Todo falei, mundo usa essa palavra. E achei. Aí eu falei, ah não, mano, eu tenho que postar isso no meu canal. Aí eu falei, já sei. Vou pegar a Yasmin, vou botar ela pra reagir. Não. Enquanto mostra o vídeo. Daí aparece a Yasmin, aparece o vídeo e tá tudo certo. Daí vocês Pronto, é como se estivesse postando vídeo, só que com a Yasmin e eu, entendeu? O pior é que eu achei que ia ser uma coisa ruim. Ou que ela ia me dar um susto, é. ou que ela ia me trollar, ou que ela ia fazer alguma coisa de ela ruim. Ela achou que era isso. Que ela não deixava eu ver, ela não queria deixar eu ver, tipo, é, ficar quando eu tava preparando, é. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É... O que, que eu posso falar agora? Compartilhe o vídeo pros seus amigos, se você conhece a Mariana ou a Ana Gabriela, comenta aqui, gente, pra me saber. Se você, Mariana, tá assistindo esse vídeo, se você, Ana, tá assistindo esse vídeo, comenta aqui pra eu saber também que vocês viram, gente. E é isso. Tchau. Um beijo e tchau.